Saco la pizza sigo la pizza. la pizza, sigo la pizza, el balón con el pecho Pa' fumarlo andando derecho Pa' fumarlo andando derecho Vida una que cancela Me estoy quemando con la china La pasa siempre pa' Mi vida tuya ya pa' tu esquina recoble el balón con el pecho Pa' fumarlo andando derecho Pa' fumarlo andando derecho recoble el balón con el pecho con la la fecha y yo, yo salgo en la lista, no oculta tu lente y yo, yo salgo en la pista y te, ta, te sigo en la pista y yo, yo estás en la lista, no oculta tu lista y yo, yo salgo en la pista, y te te sigo en la pista y yo, yo estás en la lista, no oculta tu lista y yo, yo salgo en la pista, y te te sigo en la pista y yo, yo salgo en la lista, no oculta tu lista, reloj a tic tac. suena click clack, pop pop pop, sigue en el zigzag. No force la pizza, no me yo, it's in a click clack. Smoke up the shit, shit, flick back, ooh, you don't give shit now. Oh, you don't shit, so pop back, ooh, you don't even reach now. When I'm in the system, watch out, ooh, no more resistance. We ballin' on this, nigga, you don't even reach now. When I'm in the system, watch out, ooh, fucking resistance. We ballin' on this, nigga, shoot. Jump.